نظام تشغيل كامل متكامل قادر تنزله داخل نظام الويندوز وليس كنظام مستقل عن الويندوز فوائد هذا الموضوع أصدقائي بكل بساطة أنك فيك تستغل نظام الويندوز ونظام الأندرويد نظام واحد عملية تكامل ما فيك تستغني عن نظام الأندرويد مقابل الويندوز أو الويندوز مقابل الأندرويد وبنفس الوقت مانك مضطر تحجز partition مخصص لهي العملية يعني ما راك مضطر تحجز أي partition وتستغني عنه لتنزل عليه نظام الأندرويد نظام بدنا نحكي عنه اليوم أصدقائي نظام أندرويد كامل متكامل خفيف يعد من أفضل أنظمة التشغيل اللي ممكن تشغل لك الألعاب والتطبيقات بكل بساطة وكل سلاسة نظام فيد او اس النظام المبني على نظام كروم نظام كروم اصدقائي غني عن التعريف وكلياتنا بنحاول ننزله على جهازنا لكن هذا النظام مبني على نظام كروم يعني انت رح تاخذ ميزات كروم مع ميزات فيد او اس السريع الخفيف اللي ممكن يشتغل على اي جهاز بيخطر ببالك بكل بساطه وبكل سلاسه بدون ما تستغني عن نظام التشغيل الخاص فيك يعني اذا اضطريت تشتغل على نظام الويندوز فانت رح تضل عم تشتغل على البرامج الويندوز والبرامج اي برنامج بدك اياه يعني. حبيت تنقل على الالعاب فانت نفس نظام التشغيل رح تقدر تشغل الالعاب وتشغل البرامج الخاصه فيك طبعا ما رح طول عليكم بالحكي اصدقائي هلا الشرح العملي هو بيوضح لنا كل شيء ومعه الامور رح تكون اوضح واسهل لهيك لا تضيعوا اي لحظه بالفيديو لانه رح نحكي على جميع النقاط اللي ممكن تواجهكم بالبداية أصدقائي بعد ما نضغط على الرابط اللي رح أتركه أسفل الفيديو رح تطلع لنا هاي الصفحة فأنا بنروح على فيد أو إس 4 بي ام وير نضغط عليها بتطلع لنا هاي الصفحة بنحمل الخيار الأول هو الخيار الأسرع بس بنضغط على هذا السهم مثل ما انكم شايفين بعدين بنعمل عملية تنزيل وبيتنزل الملف طبعا انا منزله قبل هالمره فما راح ارجع منزله مره تانية بعد ما نحمل نظام الفيد او اس اصدقائي بننتقل على هاي الصفحه طبعا كمان راح اترك الرابط اسفل الفيديو بننزل لتحت بنعمل تحميل طبعا هاي النسخه المجانيه من بي ام وير يعني ما بتقل الجهاز نسخه خفيفه وما بحاجه لتدفع مصاري لحتى تقدر تشتريها بعد ما انتهينا من التحميل أصدقائي رح ينتج عنا هدول الملفين بالبداية رح ننصب برنامج ال VMware عملية تنصيب بسيطة ضغطين موافق رح حاول امشي معكم الخطوات خطوة خطوة مشان ما تضيع منكم اي فكرة وتقدروا تنصبوا نظام التشغيل بكل بساطة بدون اي مشاكل ان شاء الله next بعدين نوافق على الشروط بعدين Next Next طبعا ما بحاجه للتحديثات مشان ما تروح النت عندكم اختصار Next تثبيت وها هي كل القصة وهيك أصدقائي عملية تنصيب ال VMware تمت بنجاح نضغط على Finish ومنروح لحتى نشغل نظام ال VMware بس قبل ما نشغل نظام ال VMware اصدقائي لازم نفك الضغط عن هذا المجلد اللي حملناه واللي بيحوي نسخة الفيد او اي اس استخراج هنا وبننطر لبين ما ينفك الضغط فنحن بنشغل نظام ال VMware أصدقائي بعد ما نشغل ال VMware رح تطلع لنا هاي الواجهة استخدم النسخة المجانية أو النسخة المدفوعة طبعا النسخة المجانية كافية ووافية وما لنا بحاجة لغيرها نضغط على continue فينش وهيك أمورنا باللوز هلا اصدقائي بنعمل open virtual machine مشان نروح نفتح النسخه اللي حملناها قبل شوي وفكينا عنها الضغط Open وهاي هي النسخة أصدقائي كمان نضغط على أوبن بنسمي النسخة شو ما بدنا مثلا أنا راح سميها غنوم على اسمي فيكم تسموها أنتم الاسم اللي بدكم إياه امبورت وبننطر لحتى تتم عملية تصدير النسخة إلى ال VMware مثل ما نكون شايفين أصدقائي الخطوات كتير سهلة وبسيطة ما فيها أي تعقيد راح يشتغل معكم النظام إن شاء الله بكل سلاسة وبكل بساطة بدون أي مشاكل أصدقائي عملية التصدير تمت بنجاح هلا بنروح نضغط على play virtual machine نضغط على OK. هلا عم يحاول اقلع طبعا بالبدايه اول مره رح يطول معكم شوي بس بعد اول مره رح تكون الامور سهله وسريعه وبدون اي مشاكل هاي الخطوات رح نتبعها بس لمره واحده بعدين بتكون اموركم اسهل واسلس حاليا عم يطلب منا تثبيت اللغه فينا نختار اللغه اللي بدنا اياها في اللغه العربيه في اللغه الانجليزيه اي لغه انتم بحاجتها بتنزلوها انا راح اتركه على اللغه الانجليزيه فيكم تنقوا كمان اي شيء بدكم اياه بنضغط على موافق عم يعطيني انه اللغه United States طبعا get start لا اصدقائي بنوافق على الشروط اللي طبعا ما رح نقراها ولا في حدا رح يقراها يوم من الايام نضغط على اكسب كمان بنوافق حاليا عم يطلب منا حساب فيد او اس بكل بساطة أصدقائي ننزل لتحت نختار يوز لوكال اكونت كمان فبنكتب الحساب اللي بدنا اياه مثلا رح سميه غنوم بنحط كلمة السر أي كلمة سر بدنا إياها بعدين next get start ومبروك نظام فيد او اس صار جاهز عنا بجميع مزايا الرائعة نظام رائع بكل معنى الكلمة أصدقائي رح نكون قادرين إنه نشغل كل تطبيقات الأندرويد وبكل بساطة إذا ضغطنا على الأندرويد هون أصدقائي نعمل موافق launch هاي هاي العمليه اصدقائي مشان نشغل متجر جوجل بلاي وتطبيقات الاندرويد على نظام فيدو اس بكل بساطه مثل ما قلت لكم هاي الخطوات بنساويها لمره واحده بعدين نستمتع بالمزايا بشكل بسيط سلام هاي هي الامور هلا بنروح على المتجر مره ثانيه على ال store. بعدين على الكونفيجر اوبن اد اد او اس وبننطر لحتى تتم عملية التثبيت set up نرجع بنوافق على الشروط next تثبيت تثبيت اوكي هلا عم نثبت جوجل بلاي والملحقات الخاصة فيه على نظام فيد او اس عملية التثبيت تمت بنجاح أصدقائي حاليا بنعمل إعادة تشغيل وبنرجع لكم مشان نفتح متجر جوجل بلاي ونثبت عليه أي لعبة أو برنامج نحن بحاجته عملنا إعادة تشغيل هلا بنحط كلمة السر اللي لازم ما ننساها مشان نقدر نفوت على الحساب ومثل مباين معكم أصدقائي متجر جوجل بلاي صار موجود عندنا بنضغط عليه حتى نجرب مع بعض ننزل أي برنامج أو أي لعبة بتطلع لنا نستمتع فيها يطلب منا تسجيل دخول ومثل ما انكم شايفين اصدقائي جوجل بلاي اشتغل معنا ورح نحاول ننزل هاي اللعبه نستمتع بالمزايا الاندرويد على جهاز الكمبيوتر وبنفس الوقت لنجرب الألعاب على هذا النظام الرائع اللعبة تحملت اصدقائي